钢管舞也能跳起来，认、真的跳钢管舞？我跳过了。拳击手练泰拳容易，还是泰拳手练拳击容易？我跟阿弟老师一块儿解答一下。我是你们的 H 导师韩博伟，你怎么想啊？首先说很多泰拳手改成拳击，一个拿过拳王的，然后也有这种欧洲的这种拳击手改去练泰拳的，对，站立的也不错，成绩也非常好。就说白了，运动天赋，运动相通的。 没有说谁练哪个练不容易。我现在我也练练泰拳，那教练说上手挺快的。泰拳手练拳击的话，会遇到什么问题呢？你发现常见的泰拳手练拳击的话，可能要动作要改一下，动作很别扭，但在实战感觉距离感非常好，也通过打泰拳打出来。格斗项目呢，它有一点特别好什么？他们格斗选手距离感都是非常好的。啊，很多欧洲拳手打泰拳比赛也是都不怎么出腿，就全是拳法偶尔出下腿，对是吧？他一看就是什么从拳击改过来的。拳击手练泰拳，大多数会遇到情况还是依赖拳法多一些，拳击的步伐特别多，但是你又很难让。 他舍弃这个，他已经会这个步伐，他会有一些优势。如果他更了解对方的起腿线路是什么样的，其实他有机会躲开拳击手啊。去打泰拳他还喜欢做摇闪，摇闪就有点危险了。对，很少有这个泰拳因为往后闪啊什么的。对。 格挡，如果他不了解对方的出腿线路，很有可能被踢晕。对，那比如说你以为摇闪下面全是膝盖，全是腿的话，很危险的。新手泰拳手你就不要做摇闪啊，一做摇闪就很危险。有些爱好者拳击手练泰拳的话呢，反应腿法也会有点怪异，俩站姿不一样，所以说呢，他按拳击站姿打完拳，然后再踢腿，这个前脚尖内扣，你再踢腿，这个感觉就不一样了。这个我觉得我就挺喜欢这种感觉。 很有观赏性，与众不同，很有个性的选手。我一哥们儿要参加综合格斗比赛，他是拳击手，啊，腿不会，柔术不会，一个月备赛时间，啊，直接干去，这个很牛逼的。格挡都不要有了，躲闪躲闪，找机会打拳，观赏性很强。拳击手学泰拳还是泰拳手学拳击，哪个更容易上手？其实都好上手，都好就是各有各的特点，能看出来你底子是拳击，有人底子就是泰拳，都能看出来。建议大家多参加各种类型的格斗项目，你练拳击只练拳击也不要这样。像以前我参加泰拳的段位考核的时候，哈，就我们到最后。 后的时段的时候呢，有一个要求，你必须拥有另外一种格斗术的一段。 啊，我我小时候学武术，学一班儿、暑期班儿，我一证书，我证书给寄到国外去，通过了这项考核。国外的选手非常兼容，打 UFC 的啊，他什么都练过，而且呢也习惯来国内啊，来哪去练练传统武术，找那种发力的感觉。他不一定说拿这个直接去上去打去，其实有很多东西能帮助到。包括你看，很多拳王也是，他不光是练别的，他还跳舞，跳舞，哎，跳舞增加协调性，增加协调性，对，钢管舞也能跳起来，就真的认真的跳钢管舞，我跳过的，我不知道的。美国那个非洲裔选手打。 那么好，呢？节奏感那么好，嗯，就从小就是那感觉，对，喜欢说唱啊，喜欢舞蹈、音乐这些的，对，踢踢足球，对吧？音乐，对吧？对节奏感，对，篮球的步伐、手脚协调性也非常重要，对吧？总而言之呢，还是多去运动，多接触运动。感谢大家收看，我们下期见。